prima di essere ripresa, Siete, salve. Grazie. Ah! grazie Allah è maggiore. Tu col palluda bagno dammi nome dei tortelli. Una polenta e una bisacca. Buon appetito. Che bibita? Viene acqua naturale. Bibita che vuole? Vedi, è eh, ancora... Bisciò. Bisciò è la quanto sì, avevate messo? Le ho messe guardate, no, vai, buon appetito. Grazie. Salve, buonasera, chi c'era? Io. Prego. Sì, arriva da Dubiato, aspetta, aspetta che arriva da Dubiato. Allora, io tengo due polente. Sì. E una Sì. Allora, ci sono le polente? Tre minuti. Tre minuti. A durare? Ok, là, Grazie per Ci fai dire il sito dove, possiamo vedere se riprese? No, fammi capire. Eh? www.olanda.it volo, volo bene, voto sano. Voto molisano. Volo molisano.